おい翔よどっちが翔でどっちが陽だかそんなのもうどうでもいいもう覚える気も失せたどうせてめえらロッキーがいなきゃ何もできねえんだろあいつらにおんぶあいつにおんぶに抱っこじゃねえかロッキーたち変わんねえや何にも変わんねえや一緒じゃねえかだってさおいてめえらで物考えるのみそがねえんだろおい俺たちが プロレスの怖さを教えてやるてめえらキラキラギラギラやってるらいいってもんじゃねえんだよ痛えぞ怖えんだよプロレスってよ何べんも言わすなもういいんだよあんなチビとか細いやつはもういいんだよ見てみろ2メーター1センチ170キロの体お前なあ後楽園ホール思い出すなおい前回何があった前回何があったこらあ 前回何があった内藤選手との一騎打ちがありましたそこであいつなんつったは太一選手はヘビー級に行ってもいいんじゃないかととかなのほほんとしていいのかって言ったなあいつなてめえが言ったんだぞこの野郎内藤ほら責任取れよその発言てめえが言ったんだぞてめえが俺をその気にさせたんだぞ内藤いいか 責任取れだからもう一回俺とシングルだな責任取れこの気にさせた俺の前にもう一回立ってな内藤高太一じゃねえぞ次はこの新日本プロレスのリングでもう一度俺の前に立ってこいなあてめえがその気にさせたんだよやってやろうじゃないかお前は大阪でよ ヘビー級の三下となんかやってねえだよ俺とやった方が楽しいんじゃねえか内藤いい返事待ってるぞトランキーロじゃねえよラピドだよそこはラピドすぐよこせ返事逃げんなてめえのせいだ責任取れななんかあんのかお前いやそれは何それはあのせえななんだよ言ってみろそれはヘビうるせえハゲ Look at that Even with injury Even with a messed up back Rapungi 3K was successful again. Your winners tonight in the legendary Corican Hall. But let's not be hasty, okay? Relax. Suzuki-gun, you guys are asking for a title match? Why? Why title match? These guys are the very top. But Desperado and Kanemaru, young lions here, next level. Desperado and Kanemaru, you don't deserve a title shot. So you will not get a title match until you impress Kantoku Rocky, okay? So, we put the challenge out to anybody in the world, whether it's NXT, ROH, WWE, these guys are the greatest tag team in the world. So you gotta prove yourself to us to get a title match. Rapungi 3K, Psycho! Psycho! Psycho! Tell them boys. セキュー僕はね、僕はこう語りよ。ああ鈴木があああいつらああ何がしたいのかさっぱりわからないああベルトを奪ってさベルトで攻撃しようとしてさああ何の何がしたいんだろう、俺らの未来の邪魔するなんてああもうさあの頃の 俺らじゃないんだよトップオブトップナンバーワンのチームなんだよ挑戦してきたらさ挑戦させてくださいって言えばいいんだよそれちょっと考えるよだから素直に言いなよ挑戦させてくださいってでもねそう言おうとした瞬間僕はねシャッちゃんマウス口を閉じちゃうんだ絶対挑戦させない今監督が言ってくれたことと陽が言ってくれたことプラス 鈴木君はもう本当に嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつの集まりなんだよそんなやつらとはねタイトルマッチなんかしたくないよ全然しびれないもっとしびれるチームよこしてる